Biasanya kan kita kenal bahwasannya Jepang itu yang orangnya disiplin ya kan. Orangnya itu ya kehidupannya juga itu sangat-sangat kayak uh, kita mendambakan seperti itu. Maksudnya dalam kehidupan mereka itu patuh dan disiplinnya itu sangat-sangat kuat sekali. tapi ada sebab Malaysia itu lebih baik daripada Jepang. So, saya penasaran sekali, guys. Langsung saja kita play videonya. Ini daripada Jeans in Japan. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Hai guys, apa kabar okay, semua? Hi. Saya hi. harap Anda semua kabar baik. Jin pun sihat sahaja di Jepun. Jadi, mungkin kamu akan ingat tajuk untuk video kali ini seperti clickbait sedikit. Betulkah Malaysia lebih baik daripada Jepun? Okey. Tetapi bukan clickbait. Sebenarnya Jin telah lama duduk di Jepun dan telah mendapat peluang untuk memerhatikan apakah perbezaan baik dan buruk di antara Malaysia dengan Jepun. Jadi di video kali ini saya akan memberi sebab kenapa Malaysia lebih baik daripada Jepun. Sebab pertama, makanan di Malaysia lebih sedap lebih oh, murah okay. dan lebih banyak jenis. Makanan Jepun memang terbaik di Jepun. Tetapi untuk makanan lain, hmm, mungkin tak berapa sedap. Sebagai contoh, makanan Malaysia di Jepun. Memang susah untuk mencari makanan Malaysia yang sangat sedap makanan India dan makanan China pun banyak di Tokyo. Tetapi rasanya memang Beza. tak berapa sedap. Boleh tahan juga tetapi bukanlah sesedap makanan China dan makanan India di Malaysia. Lagi okay. satu ialah harganya sangat mahal pada oh. pendapat saya. Makanan yang ada di Malaysia lebih sedap, lebih murah. Tetapi okay. yang pasti itu ialah makanan Jepun memang terbaik di Jepun. Sebab yang kedua, klinik 24 jam di Malaysia. Terdapat banyak klinik 24 jam di Malaysia. Jadi kalau kamu ada kecemasan di tengah malam, sakit perut okay. ke, demam ke, memang biasa untuk pergi ke klinik 24 jam. Tetapi di Jepun, tak ada klinik 24 jam. Oh. Jadi saya dibesarkan di Malaysia dan tinggal di Malaysia sehingga dewasa. Pada saya, tempat yang tak ada klinik 24 jam itu memang agak menyusahkan. Sebab nombor tiga, lokasi geografi Malaysia. Oh, Jadi pada pendapat saya, Malaysia terletak di lokasi yang sangat strategik kalau kamu nak pergi ke bandaraya besar seperti Singapura, kamu ambil kapal terbang sejam saja sudah sampai. Dan juga tiket pun tak mahal sebab ada Air Asia atau Scoot atau apa-apa pun budget airlines. Dan kalau kamu nak pergi ke Koh Samui, nak pergi ke Phuket, tempat yang cantik, memang senang dan juga memang murah. Tetapi di Jepun, kalau kamu nak pergi ke Okinawa pun sangat mahal sebab oh, ke iya. di Malaysia kamu boleh pakai apa-apa pun ke mana-mana pun ha, dan pakaian formal lah kemungkinan ini. besar tiada orang yang akan cakap perkara yang buruk kepada kamu tetapi situasi itu tidak sama di Jepun di Jepun memang ada budaya yang Uh, mengikut dress code. Jadi kalau kamu pergi ke sesuatu event, kamu kena memakai pakaian formal. Dan pakaian formal itu agak mahal. Kadang-kadang uh, kan sampai beribu-ribu ringgit. Jadi kalau kamu pergi menghadiri temuduga, kamu kena pakai pakaian formal. Kalau kamu menghadiri majlis perkahwinan, kamu kena memakai pakaian formal. Ada, ada kalau kamu sendiri, ya. menghadiri ya. event di sekolah rendah atau sekolah menengah untuk anak-anak memang kamu kena pakai satu jenis pakaian yang dipanggil formal wear jadi dulu bila ayah ni belajar di tadika Jepun, Jin pun terpaksa beli pakaian-pakaian itu dan sebenarnya saya pakai satu kali saja. Pada pendapat saya yang itu tak baik sebab membazirkan duit kan? Betul, Lepas betul. Lepas event tu habis, dua jam, tiga jam, tak guna pula pakaian tu letak saja, simpan saja dalam amari. Di Malaysia pula, saya ingat kalau kamu menghadiri konsert untuk anak-anak di sekolah, kamu boleh pakai pakaian macam jeans, denim, t-shirt, tak apa kan? Tak ada siapa pun yang cakap apa-apa. Sebab kelima, di Malaysia ada Grab. Ini bukan promosi untuk Grab, okay. tetapi pandangan saya sahaja. Jadi bila Jean berada di Malaysia, Sungguh senang dan mudah nak makan apa kita order dari Grab Food dan kalau nak pergi mana pun kita boleh guna Grab Car. Okay. Juga ada satu servis di mana mereka akan datang ke rumah kamu dan ambil apa-apa barang dan kamu boleh hantar ke rumah kawan. Okay. Jadi, Saya telah uh, menggunakan uh, servis okay, itu okay, juga. Okay, okay. Mungkin RM15 ke untuk hantar hadiah kepada kawan saya dengan Grab. Memang memang sangat mudah dan bagus di Jepun tak ada servis seperti itu, oh. tak ada Grab Car, tak ada Uber, hanya ada Uber Eats saja. Tetapi Uber Eats itu tak berapa baik. Sebab, nombor satu, pilihan makanannya sangat terhad dan oh. juga tak sedap. Oh. Nombor dua, harga untuk penghantaran itu mahal. agak mahal. Hari Aish. itu, Kas telah memesan chicken rice nasi ayam dari Uber Eats di Tokyo. Satu orang itu 2000 yen. Yang itu mungkin 70 ringgit Malaysia oh, kot. Jadi mahalnya. dua bungkus nasi ayam itu 140 ringgit Malaysia tambah dengan charge delivery. Saya pun sangat terkejut. Apa ni? Kamu pesan nasi ayam yang berharga 140 ringgit. Sakit hati tau. Yang paling teruk sekali ialah tak sedap. Tetapi bila saya berada di Malaysia, Grab Food itu selalu ada promosi. Betul. Macam uh, 20% discount, sungguh-sungguh bagus sekali. Grab Car pun tak ada di Jepun, cuma ada taksi sahaja dan taksi di Jepun memang mahal. Sebab ke enam. Di Malaysia tidak ada hay fever. Saya oh. sangat benci kepada hay fever. Tiada Tiap-tiap demam. tahun pada bulan okay. April tentu Jin akan mendapat alergi yang sangat teruk. Kena pergi jumpa doktor, kena ambil Bisa, ubat ya? tiap-tiap hari. Tetapi semasa di Malaysia memang tak ada masalah. Sebab nombor tujuh. Orang Malaysia lebih bertolerasi dan lebih suka kepada kanak-kanak. Sebenarnya okay. di Jepun, ada banyak orang, terutamanya orang tua atau lelaki Jepun yang mereka tak suka kanak-kanak. Dan mereka akan selalu bisa? bercakap kasar kepada kamu ah. kalau kamu berjalan dengan anak-anak, mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin oh sebagai God. orang Malaysia kamu akan terkejut mendengar tentang cerita ini ya, tetapi yeah, yang, yeah. yang benar pernah berlaku kepada saya dan ayah ni dan pernah berlaku kepada banyak ibu-ibu yang saya kenal di sini. Mereka semuanya orang Jepun. Di kalangan ibu-ibu di Jepun, memang sudah diketahui yang orang Tokyo banyak yang tak suka kanak-kanak. Jadi apabila oh, kami keluar, okay. kami sering kena mengingatkan anak-anak okay, jangan bising, jangan buat bising, duduk baik-baik, jangan lari, jangan buat ini, jangan buat itu sebab banyak orang di Tokyo yang akan marahkan kamu kalau anak kamu bising, kalau anak kamu berlari, oh mereka God. akan cakap God benda God yang kasar God kepada God kamu. Dan sebab itu, saya selalu rasa agak risau apabila keluar seorang diri dengan Ayani tanpa betul, kas. Betul, betul, betul. Di Malaysia pula, pada pendapat saya, orang dewasa dan orang tua lebih bertolerasi kepada kanak-kanak dan mereka menerima yang kanak-kanak itu kadangkala yeah. lari ke sana sini, kadang-kala bercakap dengan suara yang kuat dan betul. tak apa. Mereka rasa happy kan bila betul, tengok kanak-kanak betul. bermain. Sebab nombor lapan Di Malaysia, kamu boleh memberikan pendapat kamu yang jujur dan benar. Tetapi yang itu agak berbeza di Jepun. Apabila kamu bersama-sama dengan kawan-kawan Jepun, selalunya kamu akan mengikut atau bersetuju dengan pendapat majoriti di kumpulan itu. Oh, Jadi kalau kawan-kawan kamu kata, "Oh, yang ini lebih baik." Tetapi sebenarnya kamu ingat yang ini lebih baik. Tetapi jarang kamu akan kata, oh yang itu tak baik lah yang ini lebih baik. Tidak berlaku. Selalunya kita akan bersetuju dengan pendapat majoriti. Ah, Kalau okay. kamu menunjukkan pendapat atau personality yang berbeza dengan majoriti kumpulan, uh, kamu mungkin tidak akan mendapat kawan atau kamu mungkin akan dikecam. Oh, orang Jepun yeah. suka berdamai dan mereka tak suka konfrontasi. Jadi hmm. mereka tak suka kalau ada orang yang selalu tak bersetuju dengan majoriti kumpulan. Jadi saya pun tidak mahu merosakkan kedamaian kumpulan kawan-kawan betul, Jepun. Betul. Saya selalu bersetuju dengan majoriti kumpulan. Kalian. Saya rasa orang Malaysia tak begitu sensitif dan Betul. mereka dapat menerima komen yang tak baik dengan hati yang lebih terbuka sebab yang ke sembilan okay. kepelbagaian budaya di Malaysia. Saya hmm. ingat kadang-kala kita terlupa betapa uniknya dan istimewanya ciri itu kita sebenarnya sangat bertuah sebab di Malaysia terdapat budaya orang Melayu, orang India, Betul, orang Cina, banget. orang Eurasian ataupun uh, budaya orang Iban, orang Kadazan Dusun. Sebenarnya ciri kepelbagaian budaya di Malaysia itu sangat istimewa sekali dan setelah Jin berada di Jepun untuk tempoh yang lama, saya dapat memerhatikan perbezaan yang sangat besar saya rasa agak tak puas hati sebab sebagai seorang ibu, saya ingin Ayani mengalami pelbagai budaya. Tetapi Aha. di Jepun, kebanyakannya adalah tentang budaya orang Jepun sahaja. Lebih baik bila kita tinggal di tempat yang ada pelbagai budaya dan kaum sebab ia akan membuatkan kita lebih bertimbang rasa dan Betul. lebih bertolerasi sesama sendiri. Jadi itulah sebab-sebab kenapa Jean rasa Malaysia lebih baik berbanding dengan Jepun. Secara kesimpulannya, terdapat perkara yang baik dan buruk di setiap negara. Tak ada tempat yang sempurna. Betul. Jepun pun bukanlah dunia hayalan. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Kalau kamu suka video ini, tolonglah share, like dan subscribe kepada saluran ini. Kalau kamu belum tengok video di mana Jin cuba masak rendang wagyu, tengoklah. Dan juga jangan lupa untuk tonton video-video kami apabila kami berada di Malaysia. Okay. Jaga diri baik-baik. Kita akan jumpa lagi. Bye. Bye. Alright guys, sudah selesai videonya. sudah. tadi 9 sebab Malaysia lebih baik daripada negara Jepang. Ya, setiap negara pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang penting kita bagaimana menyesuaikan diri ketika kita tinggal di negara itu. Apabila kita tinggal di Jepang, kita menyesuaikan untuk kita sebagai orang Malaysia ataupun Indonesia yang di sana, maka mematuhi dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Jepang. Sama halnya ketika orang Jepang ke Malaysia ataupun ke Indonesia, mereka pasti ya harus mematuhi apa yang ada pada aturan di negara itu sendiri. So buat teman-teman semua, terima kasih semua yang sudah request, terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah support channel ini. Dan saya agak heran tadi yang karena eh, anak-anak uh, ya, pasal anak-anak tadi Bahwasanya kalau kita istilahnya di Indonesia maupun Malaysia, anak-anak itu kita suka ya kan eh, anak-anak nah, mau lari kemana ke sini ke situ kita tetap suka dan seramai apapun namanya juga anak-anak pasti orang mengatakan eh namanya juga budak-budak namanya juga anak-anak gitu kan nggak apa-apa lah dia biar main biar senang seperti itu tapi kalau di Jepang ternyata nggak suka guys bakalan dipelototin mungkin kita bakalan diliatin gitu kan kenapa orang tuanya kayak gitu gitu kan nah itu So itu beda sekali. Dan yang satu lagi yaitu pasal makanan. Ya, ketika kita tinggal di negara orang pasti makanan itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika saya di Hong Kong juga saya bingung mau makan apa karena semuanya babi di sana, <laughs> guys. Waduh, keluar daripada hotel, samping kiri, samping kanan itu babi dan alhasil saya cari cari cari cari di sana ada namanya itu warung Turki ataupun kedai Turki lah. Nah di sana dia jual nasi mandi, nasi biryani dan halal dan yang istilahnya yang jualan juga muslim dan di situ saya merasa kayak alhamdulillah mendapatkan hal seperti ini ya kan tapi kalau enggak aduh asli guys mau makan apa gitu ya kan ah semua itu babi guys Ih. ya Allah ya ah gak enak istilahnya benar, gak enak kalau kita ke negara orang ya istilahnya banyak yang istilahnya yang tidak halal bagi kita seorang muslim ya kan uh, jadi itu kayak tekanan batin juga bagi kita mau makan gimana ini kan tapi alhamdulillah pasti ada jalan ya kalau kita istilahnya di negara orang dan di situ uh, banyak istilahnya non muslimnya maka untuk mencari makanan yang halal itu agak-agak susah tapi pasti ada seperti itu guys jadi jangan pernah putus putus putus semangat lah untuk mencari saya juga istilah hari pertama cuma makan nasi putih ya kan sama abon gitu ternyata hari keberapa ya saya itu ingat baru jumpa dengan uh, kedai Turki itu akhirnya ya langganan di situ aja dan nggak terlalu mahal juga so terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh